Но есть одна прекрасная Солнышко наше красное Свети на радость нам, свети всегда Солнца множество других планет, но есть одна избранная. жизни и добра всех людей. И на земле среди лесов и рек из государства славное. Русь святая, славная Россия, Родина любимая. Русь, святая православная Россия, свете много песен сложено, но сердцу ближе и милей. Песня русской сторонушки о светлой родине. земле.